جميل ما شاء الله على فكره انا لاحظت الاخوه والاخوات المغاربه سبحان الله حتى علمائهم كتابهم كذا يا اخي عندهم جمال في اللغه قدره على توليد الصور وعجيب يعني اه شيء متم... يتميزون به أزعم أنهم في هذا أحسن من المشارقة لا لا هذه حقيقة هذه حقيقة أنا تأتيني على التلفون وعلى بريدي رسائل من إخوة وأخوات مغاربة دائما في هذا الملحظ شيء عجيب يا أخي نعم إيه أقول لك المغاربة يعني إيه أنا أقول لك المغاربة آه عموما يعني آه أهل المغرب العربي عندهم هذه القدرة سبحان الله لا أدري على كل حال أنا أعتقد بس أهل المغرب يعني اقصى بصراحة عشان أكون واضح مع نفسي عندهم هذا بشكل متميز متميز جدا يعني طبعا أنا لاحظت من سنوات يوم تعرفت عليهم هنا في بلجيكا هم عندهم نفحات روحية عالية سبحان الله أهل المغرب العربي سبحان الله عندهم هذا البعد الروحي بشكل جميل تجد هذا حتى في دعاتهم في علمائهم في كذا وتشعر بدفقات من الإخلاص غريبة يا أخي في يعني إن شاء الله هذا ليس مجاملة وأسأل الله الزيادة لكم ولنا جميعا إن شاء الله يعني إن شاء الله هذا ليس مجاملة وأسأل الله الزيادة لكم ولنا جميعا إن شاء الله